Bicho chegou virado no diabo pra deixar inimigo trancado e amarrado. Bicho chegou virado no diabo pra deixar inimigo trancado e amarrado. lava Saudamos agora a falange cobra Saudamos agora a falange cobra Chega pelo mato, chega pela água Chega pelo mato, chega pela água